اها ووي مستضافة استوديو بلاك Store. نعرف للبشر رغيانكم بخون قيمة الدنيا عايش على المصالح بلا بيه عايش ضايع بروبليم هو سكوزة سامحني يا عزوزة غدوة نحرق بها القموس وسلم كلامي مقدر كلامي بين سطور مقدر مكتوب عجبين الجميع تقراه العين علاش كيفاش المستقبل ما فماش علاش الدنيا ما حبتناش مرضاش بينا علاش تشوف المحصور لك التكوان الجنة ما يراهاش بربي خطاني كيف كيف الناس توجور قاعد نعاني فينيش ما يهمنيش نكسب الاخرة وما على باليش علاش حياتي هكا علاش نعيش مهموم نعيش مانيش مفهوم كلام الباطل مسموع وكلام الحق ممنوع قداش من نمسي من الهم ننطق سامحني بابا ولدك راجل قلبه حجر هذاك علاش قررت غدوة نشق البحر خارج متعدي الحدود حلف في قلبي جامي كان نعود صحاري وبرور درت خرج خرجة في البابور دموع على الخدين وقلبي مقهور بغزر في عيني مليح وقربي مسطور متعدى الحدود مشي لبلاد الترونجي بلاد الدونجي نعيش معبي المكتوب هذاك علاش مسافر باش نفرض حالي في الوجود وين نكلم مروح احكي للصحافة على مشى لبلاد الناس تحت الحيوط ملوح اعمل نظرة تونسي في بلاد الناس جرت الفلوس كلال فضلة مشى في باله باش يكون تهان في بلاد الناس لين وجهه تلون حكايه أخرى غيره خدم الحرام باع المسموم فلوس الحرام تمشي في الحرام هذا هو المقصود غيانا كنت خد بابيا ما نحبش نبقى حارق آه يا إنسان راك مسير من هالزمان زمان المادة اللي الناس عليها فادة نحن في زمان بيطق تعريف البشر فلوسه آه. من مواطن والجبل الأحمر عاصمة جهنم